Astăzi este despre a bifa. Uh, nu m-am uitat în dicționar, uh, m-am gândit că eu am, uh, adică poți bifa că te-ai căsătorit, poți bifa că ți-ai făcut un iubit, poți bifa că te-ai îndrăgostit, poți bifa că ai divorțat, poți bifa că poate copilul tău a intrat la facultate, însă între bifele astea, dacă nu trăiești și uiți să trăiești, oare asta este viață. Cred că astăzi vreau să vorbesc mai liber și să nu bifez că am terminat un video și îți doresc să trăiești astăzi liber. Tu ce părere ai? Ceau!